өздеріңіз білесіздер ә, өткен ә, жексенбіде алғаш болып осы астана халқында ұлы кемеңгер дана батыр бабаларымыздың басына барып тұрып осы қытай мен ресейдің бүгінгі күнде қазақ жеріне қол сұғып жатқанына мынау шекарамызды емін еркін ашып жатқан ашқалы жатқандарына осы келісім шарттың болмауына соншама бір топ халық наразылығын білдіріп қарсылығын білдіріп тереңшілерге шығып шықты біздің арқамыздан кейін басқа да адамдар басқа да барлық біздің қазақстан э, қазақ елі мемлекетінің өңірлерінде өз наразылықтарын көтеруде сондықтан бұл челленджіміз бұл наразылығымыз бұл қарсылығымыз тоқтамайды біз жұмысымызды әрі қарай жалғастыра береміз бүгінгі күнде тағы да көшеге шығып айқайлап ел халықтың мемлекеттің тәртібін бұзып жатыр демесін деген үлкен ниетімізбен пресс конференция жарияладық оған арнайы халықтың қалаулылары депутаттар да шақырылды билік тарапынан да шақырылды барлық жақтарынан келу керек еді Э, өкінішке орай э, қала әкімшілігінен басқа астана қала әкімшілігінен басқа ешқандай мемлекет тарапынан өкілдер келіп отырған жоқ әрине бізге келуге уәде берген қолдаған депутаттарымыз да аз емес э, ол жасырын емес ол ринат заитов ермұрат бапи нұрлан Ауызбай, қазыбек иса осындай азаматтарымыз қолдап бүгін келеміз деген үлкен уәде берген бізді бетпе бет жүздесіп тоқырлаған халықты жинамай ақ осы шағын өкілдерімен кездесіп осы мәселенің өрбуіне әрі қарай не жасаймыз нендей мүмкіндік бар билік не деп жатыр осы мәселені шешеміз дегенбіз өкінішке орай бүгін біздің халық қалаулылары келмеді бірақ иә рахмет ақпарат жүйесінен не дейміз ақпарат жүйесінен демейміз депутаттар тарапынан хабарлама келді бүгінгі күнде осы бір біздің халықтың көгінің осы бір халықтың наразылығынан бір мәселе үлкен қолға алынған сияқты өйткені мәжіліс парламентінде де сенат парламентінде де жұмыс тобы құрылып осы арнайы мынау қазақстанның шекарасының қазақ елінің шекарасының ресеймен де қытаймен де емін еркін кіріп шығуға визалық режимге арнайы наразылық топ құрылып жұмыс тобы жұмыс бастағандарын хабардар етті бұл ақпарат бізде мәжілістен келді сенаттың да сондай жағдайы бар ал бүгінгі күнде бұдан әрі қарай да осы бастаған бастамамызды бүгінгі күнде елімізге қытайдың да ресейдің де емін еркін кіруіне наразымыз бұл наразылығымызды біз бұдан әрі қарай да жалғастыра береміз пресс конференция өткіземіз үндеу де жариялаймыз тіпті бұл челлендждің аяқтары шынымен де үлкен митингіге де айналуы мүмкін өйткені қазақ еліне қытай келсе де бізге ешқашан қазаққа пайдалы жақсы дүние жоқ өйткені кешегі ұлы балаларымыз әнекей қараңыз жүсіпбек аймауытов атамыздың атам заманда не ескертіп кеткенін Қытайдың соғысынан емес, саудасынан қорқу керек олар сауда жасап жүріп ақ қатын бала шаға үмек шүмегімен ә, сабанның топанындай ағылып келеді сенің жеріңе ат ә, ата қонысындай орныға алады деп атамыз ескертіп кеткен бұл елімізге қауіпті бүгінгі халықтың мұны зарын <coughs> естіп жатқан шығарсыздар безвизовый режим с Китаем, Россией угроза национальной безопасности қазақ елі. осындай біздің бүгінгі дауысымызды естисіздер деп ойлаймын. Ел халық айтып жатқан наразылығына мына біздің жүйе, билік жүйесі деп отырмыз ғой, негіз халыққа қызмет ету жүйелері. Халықтың шырқыраған дауысын есіне алады деп ойлаймын өйткені ресей кірсе ертең ресеймен біз керемет осы достасатын болсақ бүгінгі күнде білесіздер бүткіл әлем дүние жүзі ресейге санкция қойып отыр тап сол жағдай қазақтың басына туады ертеңгі күніміз украинадан да қауіпті болады кешегі тәжікті көріп отырсыздар тәжіктің жерінде қазіргі күнде 60% пайыз кнр мемлекеті халқы қашып жатыр қазақ қайда барады баратын жеріміз бар ма миллиондаған қазақ сонда не қытайдың не ресейдің қолы болады қытайдың керемет тауарларының арзан деп қызығатын дүниесі жоқ себебі арзан қолды дүние халқымызды улап жатыр тамағына дейін киіміне дейін басқасына дейін оған да қызығудың еш қажеті жоқ қытай мен ресеймен дос болу иә достықты біз ешкіммен жауласпаймыз бірақ елімізге кіргізіп оларды қоныстандырып қазақтың жерін талан таражға салуға бүгінгі күнде ешкім жол бермейді деп ойлаймын сондықтан біз әлі бұл көтерілісімізді көтерілісімізді деп айтайын сексен алты қайтып келмей ақ қойсын қаңтар қайтып келмей ақ қойсын ел қалып тұрмасын есіңді жи билік мырза дегіміз келеді баршаға кешегі челленджден бері әрі қарай да осындай ұсыныстармен ә, көтеріп жатқан мәселелер көп оның ә, бүгінгі күнде мінекей біздің ақорда ақсақалдары өкілдері де отыр сондықтан келесі әңгімені ә, нарасхан аға өзіңіз жалғастырсаңыз құрметті отандастар мынау елдің жұрттың қамын ойлап жүрген ұлтжанды азаматтар баршаларыңыз білесіздер қазіргі елдегі жағдайды еліміз мынау отыз жыл аңқау аңғал халқымыз отыз жыл бір шалға сеніп тәуба шүкір деп отырдық қай жерге жеткендерімізді білесіздер ол кісі әуелі экономика тынша тұрыңдар сосын саясат деп елімізді біздің аңқау аңғалдығымызды пайдаланып ақыры отырдық отыз жыл өзіміз отырдық балаларымызға тиіше отырып осы осылар істейтін істер алатын алар тонайтын тонар тойғаннан кейін халыққа жағдай жасау керек деп өздеріңіз білесіздер осы отыз жылымыздан артығын жіберіп алдық ақыры ол кісі данышпан кісі екен ақыры кетіп бара жатып өздері енді мен алатынымды алдым істейтінімді істедім ә, жейтінімді жедім сендер енді екі сиыр алып өздерің күндеріңді көріңдер деп кетіп отыр халыққа шықырынап көрсетіп жаңағы жай кетпей жай кетпей халықтың таңдауын істетпей өзі алып мынау мынандай кісіні алып ұсынып соны мына қасым жомарт тоқаұлы деген өзіміздің тоқаев деген кісіні оған да көндік қазақ аңқау аңғал қазақпыз жарайды бұл енді ананың атасы басқа болды дедік үйтті бүйтті дедік ол басқа өзінің қаны басқа екенін істедік дедік те енді мына кісіге сенбек міне бұл кісі де уже үш жарым жыл төртінші жылға кетті сол сол аңқау қазақ аңқал қазақ әлі отырмыз референдум істейін деді өзім осындай бағытымды ағыттап анықтап алайық деді оған да көндік сосын мені бұрын ұсыныспен деп басқа шетелдерде де көзіме басады сайлаңдар мені кәдімгідей жеті жылға сайланып алайын содан кейін саяси реформа істеп бәріңді жаңағы қанағаттандырамыз деді халқымызды оған да көндік жеті жылға сайлап та бердік елді мынау жақсы саяси реформа істеп осы парламент сайлауын өткізіп елдің ішінен халыққа жаңа ашитын адамдар барып бір өзгеріс көреді деп әлі де үміттеніп жүрген уақытта кеше көрдіңіздер қандай қылды өздерің отыз процент ішінен шығарыңдар деді да шығарып біз ышқынып расында да сеніп елдің ішінен осы елді жұртты халық үшін жан беретін азаматтарды сайлауға шығарып солардың сенімді өкілдері болып көрбек бүкіл әлемнің өзінше, бүкіл жұрттың өзінше, біздің ұлтты қойып өзі қазақ мемлекетін қойып бүкіл әлемге масқара қылып алып та сендер сендер жаңағы өткенден өткенше аяйсыңдар өткеннен кейін осындайсыңдар деп ойларына келгенін істеп халықтың таңдауын істетпеді көріп отырсыздар тағы сол бұрынғы нұр отан аманат қой терісін жамылған қасқыр келді де отырды міне отырды соны көріп отырсыздар отырғаннан кейін халықты аузымызды аңқитып алдады біздің халық сауатсыз емес біздің халық, халық қараңғы емес бәрін түсініп біліп отыр біз бірақ шыдамдымыз әлемге осындай бүлік шығып жатыр осындай өз өзімен бүлік болып жатыр деп жаңағы шыдап жүрдік ақыры шыдамның шегі бар деп қаңтар келіп қаңтарда қаншама жастар қан, қан төгіс болды өздеріңіз білесіздер бүкіл әлемге осындай ұлан қайтақ жеріміз бар қаншама ә, жеріміз болғанмен байлықты жер, халыққа бөлгенде ең әлемде біз бірінші орында тұратын байлығымыз бар арабтан жүз есе артық тұруға тиісті халқы әлі сондай болып отырмыз өкінішке орай өкінішке орай енді барды базар қылып шалымыз айтпақшы жаңағы бізді аузымызды аш басымыздағы астымыздағы жерді сатып жүргенде ғана ояндық оның арамызда пейіл екенін сонда біліп 16 жылдан бері мен өзім сол 16 жылда шошып ана заң шығарғаннан кейін ақ атқа қонған содан кейін міне әлі күнге дейін біз алдандық болашағымызда басымыздағы жерден айырылып қаламыз әлі күнге дейін күмәнді бұл жердің өзі әлі мораторийда тұр мына президентке де айтып қазақ елі қазақ жері сатылмайды деп конституция кіргіземіз деп кіргізе алмай қойды әлі де ол ол ол шешілген нәрсе емес енді көрейік жарайды болар іс болды бояу сынды әлі де ұлт ішінде халқымыздың ішінде неше түрлі сауатты иманды азаматтар бар ғой бір жөнім болар бір адамға қарап бүкіл елді бір осындай аздырып қоймас деп үміттеніп отырғанда міне көріп отырсыздар бүкіл әлемде ешқандай ел мына қытай еліне визасы ашық не жоқ бүкіл әлемде біз алып осындай осындай осындай бір ә, жаңағындай қытайға жанымыз ашықпағаны сондай ата бабамыз айтып кетсе де міне жаңа кімді айтты ғой гүлекеңді міне жүсіпбек аймауытовтың айтқан түр несі тұр кімнен кімнен қытайға ешқашан да бүкіл әлемде сенбейді имансыз халық екенін біледі олар өзін өзі керек болса қазір бір бірін басып жеп қоятын халық оны бәріңіз білесіздер бүкіл әлем біледі соған визасын кіргізіп міне әлі топырлап кіріп жатыр бұл не деген масқара бұл не деген масқара өзі билікке барып осылай отырдыңдар енді бір 500 мың адам отырып алып бүкіл халықты осылай адастырып осындай астымыздағы жерді тағы жан жағымызды ішінде адасып кетсін деп жүр ма біз соған наразымыз тоқтатылсын мынау тоқтатылсын көшеге де шығып бейбіт солардан мынаны тоқтатыңдар деп бейбіт түрде айтамыз деп шыққан бізді алып апарып тықты заңды түрде қолымызда документіміз болып тұрса да сондықтан міне жаңағы бірен саран депутаттар барып сөйлеп жатқан көрінеді бірақ депутаттың артында халық тұрғанын білдірейік біз біз де осы елдің жауы емеспіз енді ана жақта мына заңды тоқтатсын анау қорқақтар анау қытайдың алдында жаңағы мына орыстың алдында бүкіл әлемге масқара болып жатқан қорқатындар кетсін атасының құны жоқ кетсін де, да жүрек жігіттер бар осының мойнына алатын ел үшін жанын беретін қанын беретін жігіттер бар соларды қоссын оларды қорқытып өйткізіп біреуінің қатынын біреуі баласын шетелде залог тастап жатқан шығар ә, ол ел үшін жер үшін өзі басын қиын бар халықта әкесінің құны жоқ ата бабамыз осы жерді бізге аттың үстінде жүріп жанын қанын беріп тастап кеткен ата бабаның әруағы әлі күнге дейін қорғап тұр біз соны ертең осылар міне бірінші халық талдаған бірінші президент назарбаев не болып жүргенін білесіздер ғой бүкіл әлемнің майы шығар бірақ көріп шыққан сияқты інде отыр ешқайда шыға алмай осыны білу керек қой байлық ата бабамыз ешқашан да біз мұра жинамаған байлықты ел үшін жұрт үшін халық үшін өмір сүрген сондықтан айтатынымыз мына биліктегілерге парламентте отырған ағайындарға билікте жүрген қайсысы болса біз жау емеспіз осы халықты ойлаңдар назарбаевтың өзіне де әлі күнге дейін алла тағала мүмкіндік беріп отыр әлі күнге дейін өлгенше оның мүмкіндігі бар істеген қатесі үшін да халықтан кешірім сұрап алған анау байлықты өзімен бірге халықтан ұрлаған тонағандарын әкеп осы халыққа әлі әкеп салсын халықтың экономикасын көтерсін жағдайын түзесін кешіреміз біз халық біз кешірімді халықпыз біз қанқойлы қазақ емеспіз енді осыны біліп тұрып мынандай сырттан халықты ұлтты басындырып мынандайларды жібергендерді қойыңыздар тоқтатыңыздар біз қарсымыз қазақ енді бәрі шыдамның шегі бар дейді қаңтар қаңтар жай болып қалады ертең бүкіл халық көтерілсе жерін егін беріп қоймайды халқымыз сондықтан бізге жай мына не туралы митинг туралы заңды өзі айтты тоқаев міне енді заң шығардық уведомление істейсіңдер ескертесіңдер де бейбіт түрде тіркеліп шығасыңдар деп сол затты тоқаевтың өзіне үстінен подзаконный акт жасап жүріп мына төменгілер аузымызды жауып қамап жатыр ғой шетін осы неге қарамайды тоқаев мырзаға осыны жеткізсін парламенттегі депутаттар түзесін анау сырттан президент айтқаннан кейін конституция жазылғаннан кейін сол заңды бұзбасын бүкіл соттарға барасың көріп жүрміз бәрі орысша сөйлейді бәрі қашан анау ауру бітсе де онлайн деп жан жағына адамды өз өзін дәлелдеуге мүмкіндік бермейді әлі күнге дейін осыған верховный судқа дейін барып жүрмін мен бұл халықтың аузын жауып қойып тұншып тұру деген сөз мына жиырма бірінші ғасырда уже біздің халықтың ішіндегі мың жайын бізді қойып ана украинаны азаматтары барып ана европарламентте айтып жатыр ол ұят емес па сондықтан сондықтан мына мына феминистім анау мынау дегендерді алып оларды қайраңдатып қояды бұл не қылмасың бүкіл халықты басынып отыр халықтың намысына тие бермеңдер халық бір күні көпір болып шықса бәрің астында өртте өлесіңдер осыны айтайын деп мен біз жоқ емеспіз біз міне бүгін шақырдық депутаттар келсін бүкіл жаңағы средства массовой информации мына бұқаралық ақпараттар келсін сөйлесейік ақылдасайық ұсынысымызды айтайық деп жоқ бізді қыстырмады міне біреу келген жоқ әне келемін міне келемін деп осыдан кейін халық не істеу керек заңды түрде шақырамыз ұйымдастырамыз өзіміз міне бәріміз қарапайым адамдар жұртты жүрген алдымыз жетпісте асымыз міне үлкен кісілер қарап жатқандар ұлттық мүддесінде жүрген неге санаспайды халықпен неге санаспайды бұлар кім халықтың үстіне барып төрге отырады да халықтан ақша алады халықтың астына машинесі мінеді жүреді бірақ халықпен санаспайды ойлар дәлелен істейді осы айтайын дегенім мен талап етеміз елділер келсін санассын біз халықтың жауы емеспіз халықтың ішінде не болып жатқан айқайын жеткізетіндерміз мен міне айтатыным осы жер айтқандардан қазір мінекей шындығында да мынау қуанатын жағдай деп ойлаймын ана қазір ермұрат батиндан да хабар келіп отыр жаңа ринаттан келгенде шындығында да жұмыс осы біздің көтеріп жатқан халықтың көтеріп жатқан мәселесіне қатысты жұмыс тобы парламентте құрылған екен бұл өтініш камар мінекей видеоларына дейін жіберіпті нұрлан әуезбай да жүріпті бүгін келе алмаған депутаттарымыз сонда шындығында да айналдырған бір 5-6 депутаттың шырылдап атқанын деп ойлайын, бірақ ол айналдырған 5-6 депутат емес сол бір 5-6 депутаттың артында мыңдаған миллиондаған осы мәселе қатысты қазақ елінің халқы тұр деп ойлаймыз бүгінгі күні сөйлеп жатқан кісілеріміз әрқайсысы бір бір қоғамды артынан жетектеп жүрген әлі күнге дейін жасына қарамай денсаулығына қарамай осы ұрпақтың ертеңгі бұлыңғыр болашағы үшін күресіп жүрген аға апалар құдай сіздерге алла амандық берсін денсаулық берсін өйткені бүгінгі күнде біздің тіпті өлуге құқығымыз жоқ өйткені ертең білмейміз ұрпағымыз кімнің зорлық зомбылығында кімнің тепкісінде қалатынын ал бүгінгі биліктің тірлігі менің енді жеке ойым деп айтайын бірақ бұл халықтың да ойы осылай тек қана ашыққаннан құныққан жаман деп сол шет мемлекеттердің тек ә, солардың ақшаларына инвестициясына құныққандар дүниеде құныққан жаман сөйтіп елімізді мына таланттарға түсіруде бүгінгі күнде тағы да ұлт мүддесі қорғау Э, кеңесі бар сол кеңесінен аманғазы ағамыз ассалаумағалейкум мейірім қазағым енді өздеріңіз көріп тұрсыздар төрт ауыз антты дұрыс бере алмаған депутаттар ана жерге барды ал халықтың қалаған депутаттары арман сораев сияқты мұхтар тайжан сияқты жанболат мамай сияқты тағы басқа азаматтар ә, санжар боқаев сияқты азаматтар қалып қойды еңгай иманбай сияқты нұржан әлтаев сияқты азаматтар қалып қойды олар біз сенімді өкіл болдық солардың мен міне өзім арманның сенімді өкілі болдым мен бақылаушы болған сол жерде арман 75 бес дауыспен артық жеңіп тұрды партиялардың ішінде мынау жаста болса республика партиясы жеңіп тұрды республиканың мұна мынадай болып тұрғанда мұна мынадай болып тұрды ал енді қорытынды мүлдем басқаға шықты енді сол төрт ауғанды дұрыс айта алмаған мына қазыбек исалар әй сен ана орыстың думасына кіріп кеттің бе деп жатқан депутаттар сол кісілердің айтқан сөзін тыңдамай орысша сөйлеп жатыр ал енді сол орыс тілінде сөйлеп жатқан өзіміздің азаматтардан қандай нәтиже күтуге болады халық сенім сеніңдер дейсіңдер халық қалаулысы дейміз бірақ ешқандай ешқандай не ә, сен, сене алмаймыз оларға енді құрметті президент қасым жомарт тоқаев мырза өзіңіз айттыңыз ердің екі сөйлегені ердің екі сөйлеген өлгені өзіңіз айттыңыз ескерту бересіздер шығасыздар дедіңіз ал енді ескертуді бердік шықтық осы жолы біз сепаратистерді соттаңдар деп шықсақ олар бізді апарып қамап бізге сұрып салып берді. заң қайда не қайда ал енді міне көріп тұрсыздар жан жақтан міне жазып қойдық бабамыз қалдырған жерлер ұрпағымызға қазақ елінде өзіміздің балалар немереміздер қызығын көрсін деп отырмыз жасымыз жетпіске келсек солардың қамын ойлап біз жанталасып жүрміз ертең ұрпағымыз бақытты адал елде мемлекетте гүлденген ұрпақ өссін деп айтамыз ал сол ұрпақты құл қылғыларың келіп тұр ма мына қытайды кіргізсек қытай деген қазір қарым шөп сияқты емес пе қазір жұлып тастасаң қазір шығады олар дәл сол сияқты біз кіргізсек жерден даярланбыз ана біз алла ардақтыларынан ақылды емес шығармыз ол кісілер баяғыда айтып кеткен осыны сақ бол деп ал енді қазығұрт қазыбектің өлген өліп бара жатқанда ғой суреті қайтасыңдар қара қытайды кіргізсең жеріңе бабаңдағы молодағы аруағыңды қазып жейді деген енді одан артық айта алмаймыз сол енді өзіміздің жерге ешқандай өзге ұлттың өкілдерін таптатып кіргізуді қойыңыздар халықтың үнін тыңдаңыздар халық сияқты бір толқып кетсе ол қиын болады сондықтан айтарымыз дұрыс шешім қабылдасын мынау азаматтарды енді сайланып болды ғой депутаттар енді сол депутаттар елдің ақшасын алып отырғаннан кейін елдің сөзін сөйлеңіздер енді э, әлгі э, қалталы байлардың сөзін сөйлемей көріп тұрмыз ғой енді ұсталып жатқандарын көріп тұрсыздар жай мектептің бухгалтері екі жүз миллиард ақшаменен ұсталып тұр ол кішкентай ғана мектептің бухгалтері ал өзге үлкен жерде отырғандар не істеп жатыр сонда біздің елді таланттарға салып жатыр осы отыз жылдың ішінде осы еститініміз ұрылып қарлық ұсталып жатыр сотталып жатыр бірақ қоймайды ал енді шындықты айтқан жанболатты қамап тастайды шындықты айтқан жігіттерді қамап тастайды ал енді анау әлгі елді тонап кеткендердің барлығы шетелде тайландда жүр анау бекболатың ана жақта жүр қайран салып сақалын өсіріп сондайларды неге ұстамайды соларды неге ұстатамайды елдің жауын айтар көп еді енді халқым сол енді ұрпағымыз үшін әрқашан да үшін тұрайық қайырлы күн қазақ елі мынау жасымыз үлкен болса дағы мынандай елімізде болып жатқан жағдайға үйде отырып жата алмаймыз шын мәнісінде де осы <coughs> жер ананы сатқан жетімін сатқан біздің қазақ елі бүкіл дүние жүзіне күлкі болып отырмыз ендігі жерде мінекей қытай менен орысты кіргізу деген мен бұған мүлдем қарсымын баяғыда <coughs> сонау <coughs> абылай ханымыз айтқан екен орыс кірді десе ағаш қамыт кірді деп мойнына салды деген а қытай кірсе темір қамыт кірді деген сөздер содан ақ тұжырым жасауға болады ғой міне қазақ мына қытайдың қаптағаны біздің елімізді мүлдем басып жаншып алды деген сөз орыстар былтыр қаншама келді кірді солардың қазір бірі суға сіңіп кеткендей яғни ол біздің жерімізге үй алып ә, жұмыс алып орнығып алды деген сөз олар жай келген жоқ путиннің ақшасыменен бізге саясатпен келді деп мен ойлаймын ә, мысалы мына солтүстік қазақстанда Э, қаншама жерлер бірде біреуі өзінің тарихи атағын ала алмай отыр оның себебі де осы саясат деп ойлаймын э, орыс атты мекендердің бәрі де жайнап гүлдеп тұр ауыл қазақ атындағы ауылдардың бәрі құртып жіберген мысалға <clears throat> балған деген суат көл деген үлгі деген ауылдардың бәрі тіп типыл орны қалып отыр тек қана мына балуанда қандай керемет гүлденіп тұрған ауылымыз еді он жылдық мектеп болатын үш жүзден артық мектепте оқушылар <clears throat> білім алды сол мектептен білім алған оқушыларымыз мінекей шәкірттер осы еліміздің түкпір түкпірінде өз дәрежесінде еңбек етіп жүр соның біліміне Жараспай сүлейменов депутат болды ал қазіргі ауылымыз қандай жағдайда <coughs> тұр деп ойлайсыздар қаңырап тек қана мектеп тұр ол мектептің өзімен бірнеше рет әкімдерге де бардым е, <clears throat> депутаттарға да айтып анау мектебіміз орында тұрсын қайтадан сол елге елге халық келеді мектептің бір кірпіші түспесін деп шырылдап жүрген анамын мінекей әкімге бірнеше рет барып тапсырып «Ә, өзім барып көріп ә, айналасы жеті сегіз үй қалып еді соның өзінде қыс бойы ана жерде не болып жатыр ауыл халқы не істеп жатыр жол бар ма су бар ма деп мінекей «Ә, әкімнен ай сайын сұрап отырамын өзім жүгіріп шауып барамын соған міне енді мына қытайдың келуі өте қауіпті қытай келді дегенше бізді жаулап алды деген сөз ол қытайдың баяғыда біздің үлкен ата аналарымыз бабаларымыз қытай деп атын айтпайтын ол келіп қалады деп мысалы қасқыр деп атын айтпайды ғой ұлы, ұлыма дейтін сол сияқты шауып кетеді деп қытай демей шүршіт дейтін сол шүршіттің келуі бізге мінекей аналарға бүкіл халық осы жерде отырған халықтың барлығы да наразы мүлдем наразы болып отырмыз біз ә, сілкініп отыр халық сондықтан да мінекей депутаттары бар кім болсын үлкен жоғарыда отырған азаматтар осыны ескерсеңіздер екен мынау визасыз келуді доғарсын қарсымыз біз қарсымыз әлде де айтамыз қарсымыз мынау орысты да тайраңдатып мына қытайды да тайраңдатып қою керек мүлдем қарсымыз осыған енді ескерсеңіздер екен дейміз сәлеметсіздер қауым <clears throat> енді жаңа айтқандай енді өзім қазақша сөйлеп қазақша айтуға да болады бірақ мен осы тек қана біздің қазақ емес басқа ұлттарға да мынау орыс құл орыс құл болып кеткен қазағымызға да жететіндей соны әдейі айтып отырмын ғой орысша айтайын деп мынау ә, қазіргі саясатымыз осы мемлекеттің саясатымыз енді ә, көп ұлт мемлекет болатын әр ұлттың санасында ойластыру керек бірақ мен ойымша біз ең бірінші халықтың халықтың қазақ халқының ең бірінші мүддесін қорғау керек ассалаумағалейкум қазақ елі қазір осы жолдан жиналып отырмыз белсенділер бүгін мына жерде үш төрт депутат келеді деп естіп өз ойымды кімді айтайын деп келмедік мына жерде депутаттар да жоқ қазір сонда да пікірімізді айтып кетейік ойымызды мынау тоқаев келгелі жаңа қазақстан тоқаев мырза президентіміз келгелі жаңа қазақстан құрамыз деп қуанып едік енді қарап отырсаңыздар жаңа қазақстанды қалай құрып жатырмыз мынау жаңағы сайлау болды сайлауда көздеріңіз бүкіл халық көрді сайлаудан естіген мен мына арман шұбаевтың сенімді өкілі болдым бір түн бір күн толық жүріп әрең дегенде мына сарыарқа ауданының әкіміне әкімдігіне қуып барып сол жерден әрең дегенде протокол алып өткіздім қаншама бір не сайлау деген аты ғана болды ғой өздерінің деген істеді одан кейін міне қазір қарап отырсаңыздар мынау қытай визасыз кіреді деп жатыр мынау ата бабамыз айтқан ғой қара қытай қақтаса ақыр заман болады деп мына ақыр заманда біздікелер қолданып келе жатқан сияқты бұған мынау өзіңіз желтоқсанды білетіндей мына қарсымын бұлай істеуге болмайды қазір мынау қытай қытай онсыз да жер жаулап жүрген ғой өзіміз аз қазақ енді қытай кіріп кетсе оны қалай шығарамыз енді бір миллион қытай кіріп кетсе соның өзі қазақ халқына жеткілікті қайтып шығара алмай қалады мынау мына соғыс басталғанда да көлемдегі орыс кіріп кетті онда да ешкім үндемеді олардың да не істеп жатқанында ешкімнің шаруасы жоқ енді мына қытай қаптаса білмеймін не істеуге болады қазір өзі отбасымыз емес осы мемлекеттің осылай болып жатқан келеңсіздіктерін ойлап ұйықтай алмайтын болдық сол үшін мына пікір айтуға келіп отырмыз мына қытайдың визасыз кіруіне қарсымын одан басқа да мына қымбатшылық қазір қараған мен көпбалалы отбасы отбасымын былай қарап тұрсаң бәрі қымбат қазір аш отырған отбасылар да бар тамақты сатып алуға ақшалары жоқ кредиттен шыға алмай халықтың жағдайы өте қиын қазір мына биліктегілер қайда қарап отыр мен түсінбеймін бұлай болмайды сол мен айтайын халықпен санасы халықпен армысыздар асыл халқым қайын жұрт қайын мына қайран жұртым қазағым қалың елім бүгінгі күнім не болып жатыр бүгінгі күнге біз қазір кімге сеніп отырмыз мына біздің қазағымыздың еліміздің жұртымыздың болашағымыздың бала шағамыздың өмірін көтеріп отырғанына президентке сеніп отырмыз ба қазіргі заман не болып жатыр біз қазір өте алаңдаулымыз біз көпбалалы аналардың атынан сөйлеймін жалпы аналардың атынан сөйлеймін біздің балаларымыз болашақта жарқын өмір сүргенін қалаймыз біздің балаларымыз осы қазақстанның туын көтергенін қалаймыз не үшін біз басқа елдің басқа жұрттың жетегінде кету керекпіз не үшін біз осы уақытқа дейін санасып келеміз бәріне басымызды изеп келеміз неге бізді мына билік қолдамайды қолпаштамайды біздің мына мысалы көп балалы аналарды <coughs> төмен санаттағы аналардың қатарына қосады біз осы ұрпақты осы ұрпақты жетілдіріп осы қазақстанның демографиясын көтеру үшін келіп отырмыз ғой біз осы қазақстанымыз өркесін өлсін бала шағамыз жарқын өмір сүрсін деп келе жатырмыз неліктен қазір қазірден бастап осы көтеріліп жатқан көпбалалы аналар болсын ұлттық мүдде болсын желтоқсаншылар болсын қаншама партиялар бар барлығымыздың сөзімізді аяққа таптап жатыр өте өте бізге ауыр тиеді мен өз басым нұржан әлтаевтың депутатқа сайлану кезінде штабында жұмыс істедім күн түн демей жұмыс істедік көрдік сайлаудың қалай өткенін сайлау дегеніміз жай сөз сайлаудың қалай өткені көз алдымызда өтті бізге ұялмай қызармай осы сайлауда сендердің адамдарың өтпейді сендердің адамдарыңа жол жоқ деген сөзге дейін келді мысалға осының бәрін біз қалай әділ өтті әділ сайлау болып тұрмыз әділ депутаттар дейміз мына қазір сайланған депутаттарымыз бізді қолдай ма біздің сөзімізді сөйлей ма қазақ елім деп жанашыр бола ма бізге қашанғы біз солармен күресіп өзіміздің қазағымыз өзіміздің қазағымызбен қашан күресеміз бұл деген өте өте біздің болашағымызға да нұсқан келтіреді мына қытай келеді деп жатыр ресей келеді деп жатыр ана ресейді сатып кеткен кешегі біздің елімізді шорау біздің елімізді торауылдап біздің елімізге қоныс аударған ертең бізді сатпауына кепілі бар ма олар кетеді ертең бізді өзінің елі қалай сатты бізді де солай сатып кетеді біздің ертең қытайға деген мысалға беріп қойған нәрсемізді қытай алып кетсін алып кетпесін кім кепіл қытай келіп өзінің ойын өзінің ісін әрекетін жеткізеді олар бекерден бекер келіп жатқан жоқ бұл жерге соның бәрін президент мырзаға айтатынымыз соның бәрін қарасын мына халықты мына халық қазір әлде әлде деп президент президентімізге ұсыныс беріп отыр біз сізді қолдаймыз сіз бізді қолдасаңыз деп отыр біздің айтатынымыз біз қазақ елін қазақ жерін президентін қолдаймыз ол бізді қолдасын біздегі барлық мына жанашыр ортамызда жүрген қаншама белсенділер бар солардың сөзін тыңдасын дейміз бізбен санасқан адаммен біз де санаса береміз біз өте мейірімді өте кешірімшіл халықпыз біз, біз қазірден бастап айтамыз ертең желтоқсанның оқиғасы ертең қаңтардың оқиғасы қайталанбасын дейміз сол үшін осы өткізіп жатқан пресс конференциямыз бар жиналып жатқан ұсыныстарымыз бар президент аппаратына тапсырып жатқан хаттарымыз бар соның барлығына барлығына түсінішілікпен бізге қарасын қарап түсінушілік түсінушілік көрсетсін деп айтамыз рахмет сізге біраз азаматтарымыз міне жан азаматтар азаматшалар сөйледік қой тағы да енді бір осы өзі баршамыздың атымыздан мынау қазіргі отырғызған сенат болсын парламент болсын үкіметте болсын сосын еліміздегі мынау өзі біздің еліміз айлық жағынан сыртқа анау айтады ғой фобус клубіне дейтін тіркелгенде біздің пандемия уақытының өзінде біздің елден ең көп жаңағы миллиардерлер тіркелген екен соның ішінде жаңағы жетпіс проценті өзіміздің қазақтар екен әй ағайындар мен айтатыным сендер енді жарайды бір жағдаймен өздерің осындай елдің арқасында бай еліміздің арқасында байылдыңдар енді ар жағын ойлаңдарсайшы ағайындар ау ертең бүкіл тұқымдарыңды алып сыртқа кетіп не істейсіңдер не істейсіңдер сол анау жай арам тамақ бағып жатқан балаларың ертең сол ана тапқан таянғандарыңды жай жібереді олардан тартып алады сендер енді ұрпақтарыңды ойландырса, ұрпағың осы өздерің осы жерден шықтыңдар ғой ата бабаларың осы жерден енді сол тапқан ақшаларыңды барын әкеп елге жерге салып мынау енді әлемге масқара болдыңдар ғой Енді завод фабрика салып мынау даңғал ала әркім бір миллиондап алып қойған жер бос жатыр ешқандай өнім бермейді соны халыққа жұмыс істейтін келген адамдарға өзі жастарына өз ұрпақтарына бөліп беріп мынау ұлтымызды көтеріңдер енді бір тоқаевқа қарамай бір жаңағы анау үкімет басшысы кім еді смайлов деп ей анау қаншама айтты осы қаншама міне үкіметті басқарып келе жатыр ешқандай өзгеріс жоқ енді күні парламенттен кейін сол өзгеріп бір сауатты біреулерге халықтың жағдайын көтермейді тағы соны қойдыңдар енді тағы соған шоқынып отырамыз ба енді елдің ертең тірі халықпын дейтін өзі жаны өз ұрпағына өзінің болашақ ұрпағың болашағына жан ашитындар өздері қосылып бірдеме істеңдер ше кеше өте алмай қалған парламентке нағыз халық сайлаған азаматтар өте алмады халық партиясы деген жаңағы ұйымдасып нетіп жатыр соларға тірек болыңдар солардың маңайына жиналыңдар ол бәрі осы елге ұлтым үшін жұртым үшін ұрпағым үшін деп әрекет жасап жатыр ғой тоқаев пен мына жаңағы кімге қарап отырса, бітті міне кетіп жатыр міне бір жағынан қытайды бір жағынан россияның олигархтарымен бүкіл нағыз керек еліміздің нағыз жаңағы бай орындарының бәрі сатып алып жатқан көрінеді оған жол бермеңдер өздерің алыңдар қазақтар сендерде намыс бар ма қазақтың бизнесмендері мына көлбаев дейді міне жаңағы анау кім еді толбатыр атамұратпен анау өтемұратов бәрі тұр ғой қазақ емессіңдер ме қазақ емес ұрпақ емес ұрпақтарға жалаңдасып тастайсың ертең сол тапқан таянған істегеннің аузында анау кімнің кімнің болса да шетелде әркімнің қолында кетеді елге әкеліп салыңдар әлі есіктерің елің барда есік есік барда елің тап дейді қазақ жай айтпаған менің айтатыным осы бәрі осы қазақстандағы қазақ бауырларымыз қандай азаматтар бар екеніне көзіміз жетті сауат иманды елге жанашитын нағыз азаматтар құйып жүр екен соларға жол беріңдер солармен бірігіңдер елдің азаматтары бірігіңдер өздерің әрекет жасаңдар соған шақырамыз біз мына жағына міне қолдауға халық болып қолдауға әрқашан да дайынбыз осылай айта қазақ халқына қызмет етуші уәде беріп гарант болып отырған қазақ елінің президенті әкімдері министрлары депутаттары сіздерге қазақ халқының жан айқайы жетіп жатқан шығар бүгінде осы қаншама мәселелерді көтеріп жатқан кісілер барша халықтың өзің жеке басының емес әр қоғам бірлестіктерінің жетекшілері болғаннан кейін барша халықтың үнін жеткізді деп ойлаймын бірақ соған құлақ асар сіздер болмай жатсыздар міне 33 жыл бедерінде халық сеніп келді көніп келді кең пейілдігін көрсетті ертең жақсы болады арғын жақсы болады мен үлкен зор сеніммен келді бірақ бүгінде қазақ халқының сол күткен үміттері ақталмады бүгінгі жүйедегілер отырғандардың бірде бірі тек қана жеке басының байлықтарын ойлады құлқынның құлы болды еліміздің байлығын барлық жер асты жер үсті байлығының бәрін сатып болды тараж болды сатып болғанда бірақ сен еліңнен қашарсың кетерсің кезінде кетті ғой қашып қашып кеткендер қазір не болды қазақтың қара топырағына зар болып отыр бірақ ертең сіздің бәріміз де өмірден өзіп кетеміз қазіргі жүйеде отырғандар жоғарғы жүйеде халық билігі жүйесінде тұрғандар халыққа қызмет етудің орнына халқын қанап тонап отырып ертеңгі күні олардың бала шағасы ұрпағы барша халыққа халықтың алдында тіпті аруақтың алдында қалай қарар екен беттеріне ертең балаларының жүздері күйеді ғой осы 30 жылдың ішінде жылдан астам уақыттың ішінде барша қазақ халқын қазақ елі халқын қаңғыртып жіберді рухани жаңғыру дедік рухани да моральды материалды да қаңғырып кетті халық халықтың бүгінгі күні ауыр кешегі үміт күткен премьер министрді қайта сайлап үміт күттіріп еді ол алыпта мінекей қатырды өткір электр энергияның көтерілуін айтып жатыр басқаны айтып жатыр ойбай шіркіндер ау электр энергия қымбаттады дегенше барлық продукция тамақ бензин түгел түгел қазақстанға мынау егіншілерге де ауыл шаруашылығына да қала тұрғындарына да керек дүниенің бәрі қымбаттайды деген сөз өйткені бәрін электр энергиямен қамтиды элементарно ішетін ауыз суымызға дейін особенно қалада сонда халықты қандай күйге әкеліп жатсыздар жаңа қазақстаннан біз жақсы бір үлкен дүние көреміз ба десек біз халықты көрге тығып жатсыздар ғой тірілей халықтың қалақайлы қиын ол аз болғандай қымбатшылықты жан жаққа көтергендер аз болғандай бүгінгі күнде алып келіп қазақстанның жеріне қазақтың жеріне Қытайды, Ресейді топырлатып кіргіземін дегендер бұл тіптен сорақылып кетті. Байшонжарлар қазақтың қара нанын жеп, бүгінде бар байлықты астарыңызға басып, басып, шетел банкілеріне аулар құртып жатқан қазақтың азаматтары бойларында бір грамм болса да қазақтың қаны бар шығар бәрін істеуге болады бәрін жасауға болады қазақтың жерінде құдайға тәуба бәрі бар міне кеше ғана жүзі алдында не деді кешегі қытайдың бір шүршіті қазақ елі мемлекетін сенімсіз күдікті күмәнді елдердің қатарына қосты қытай елі азаматтарын осыдан кейін қазақ еліне еркін еркін кіргізу әрине қарсымыз мынаны айтып отырған адам ертеңгі күні ол не істемек бүткіл дүниежүзінің саясатымен ластап отқан ресей мен қытай қазақ елі халқы үшін өте қауіпті осы жерде айта кетерім міне бабаларымыз қазақ жері қазақ елі тек алаш ұрпақтарының мұрасы деп ескертіп кеткен бабаларымыз ескеріп кеткен қазақ жеріне қазақ еліне сұғын бар нағыз айдаһар қазақ халқы естеріңізде болса кешегі 1986 жылы кешегі қаңтарда қарусыз қазақ не істеді осы қан қайта әкелмейді сондықтан ел халықтың айтып жатқан талабына құлақ асыңыздар билікте отырған керемет сымақтар осы сөзімді мен мына сөзбен аяқтар едім бабам берген жерді қалай берем төрді мен қандарымыз қаншама тату болған көршімен қазақ батыр ұлт еді тарихты қалай өшірем тіліңді сақта бірінші жеріңді сақта бүгінгі жоқ болып кетті Магихан, жаулары қанша кесілген абатыр болып кетпейік сендерді қайта көшіремін деген бүгінгі кешегі қазақ елін тәуелсіздігін көтерген қанатай иманғали тегінің осындай аманаты желтоқсандықтардың атынан бұл тек қана желтоқсандықтар емес барша бүгін келіп отыр ата да әже де әке де аға да ана да осыны құлақтарыңызға бәрің де анадан атадан тудыңдар егер бойларында бір грамм қазақтың қаны болатын болса бүгінгі күнгі депутаттар әкімдер министрлар президент мырза қазақтың жан айқайына құлақ асынды, қазақ қарусыз қырғынға шығады қырылып кетсек те біз дайынбыз қазақ халқының нағыз айдаһар қалып қазақ екенін ұмытпаңыздар шайнамай жұтамыз елімізді қырғымыз демейді бүткіл байлығымызды жоғалтқымыз демейді сондықтан бүгінгі күнде ресейде қытай ма басқа да көз, елімізге көз салып отқан ешбір мемлекет қазақ еліне қоныс аударуына оның шекарасына емін еркін келуіне тыйым салынсын біз наразымыз біз қарсымыз қарсымыз біз ата баба әруағын шақырамыз соған да келдік бүгінгі күнде бабалар әруағы бізді қолдайды дейміз сондықтан көрдегі бабаларымыз оянбасын десеңіздер көрдегі бабаның оянуы қазақ жастарының қазақ халқының Әр әруақтың рухы қиын болады барша халық көтеретін болса бүгін халық әрі қарай шыдамайды өйткені именно осы көтеріліске провокация жасап өздеріңіз бәрін келтіріп осылар қымбаттаушылық жасап халықты тұлап жатсыздар оның үстіне әкеліп елін жерін басындырып жатырсыздар значит сіздердің бойларыңызда қазақ қазақтың қаны жоқ деген сөз бұл сатқындық кешегі тоқаев мырзаның шет мемлекеттерден әскер әкеліп кешегі қаңтарда өз халқына оқ қанды ішімізде жұтқанбыз бұдан әрі қалай жұта алмайтын шығармыз онда егер біздің сөзімізге талабымызға тоқаев мырза құлақ аспайтын болсаңыз Онда қазақ еліне сенбейміз қазақ халқының сенімсіз адамы деген импичмент жариялаймыз дұрыс